آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله قنا خيات بخطا ها خازت ترش يا خش ما بقتش قيقوتا هلياتنا يا ربي خاتم إلي وينا جخلوها قابل أدي يا الله يا الله قنا خيات بخطا ها خازت ترش يا خش ما بقتش قيقوتا هيا تونا يا ربي خاتني لي وينا شخلوها قبل أدي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخري قدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله